Ben. Tuluri, tuluri, tuti, Viewers, apologize, I'm continue. Anza kuimba. Twende sasa kibao sema nakubali tena nakubali nakubali nakubali nakubali salama na nikubali sema au nakubali sema niko kuwa orijino sema nimekuwa orijino sema siogoa siogoa asante kwa kushiriki Everybody say uno. no. I say my no. Everybody say uno. Uno oh oh oh oh inawaokoa oh. makaa bababa, kuna waloa meno saba baba, nilimtoa echi baba, yani ah, eh, i, oh, uno Everybody say uno. Asema uno. Everybody say uno. uno hilo baba. Ni pesa migando kama utaki. Ikande kama na kanda chapati. Hey, everybody say uno. Asema uno. Everybody say uno. Unausikiliza umwe? Eh? Hamna brother. Njoo. Njoo. Leta. Ustoyo, ustoyo, ustoyo, ya acha leta leta sogeza. Mambo. Hmm, salama tuende kazi. Asombe na matembele, asombe na matembele, asombe na matembele. okay, what can I do for you? To shut up your mouth. Don't let anybody know about this. Ah, please. I beg uh, you. This please. is a very costly request. <laughs> wewe mwenyewe unacheka unamiliki jukwaa yani unachekesha sawa lakini kwa sauti, ya kuimba hapana hauna no, no, no, no, no, no, no.